Salut! Astăzi este despre a difuza, care în dicționar este a propaga în toate părțile. Jerry Robert ne spune așa, nu uitați de YouTube, care are un slogan foarte tare, uh, broadcast yourself, adică difuzează-te. Da, da, da, mi-am zis, eu difuzez de fapt prin YouTube și pe Facebook energia mea. Eu cred că talentul meu constă în a dărui celorlalți energie. Și de una zi mi s-a mai întâmplat o chestie super. Am auzit o amică cântând operă. Nici nu credea, nu se credea în stare că poate să ducă bucata aceea muzicală până la sfârșit și a fost foarte fericită. Eu personal am fost uluită de talentul ei și cred că a difuza este a ne arăta și a nu ne mai ține ascuns talentul acela, fiecare cu al lui. Ceau!